Дети, внуки. Уже внуки, да? Внукам сколько лет? Э, пять. Э, внуки мальчик, девочка? Мальчик. Откуда сами родом? С Челябинской области, город Снежинск. Стриженск? Снежинск. Снежинск. Э, я буду переспрашивать, потому что, ну, как бы, это города, которые мне ни о чем не говорят. Я вижу, эти есть наколки, да? По малолетству, да, был судим, сидел маленько. Малолетка была за ну, что? 18 лет у меня было, за хулиганство. И сколько лет дали? Полтора года. Эм, как попали в Украину? Сначала начала ну, всей истории. В соцсетях увидел просто рекламу Ахмата. Созвонился. Заманили тем, что ну, как бы три месяца контракт всего. Созвонился с Ахматом. Все. Позвал даже еще друга созвонился, договорился о встрече, приехали в Чечню. Вы приехали, да? Да, приехали в Чечню с другом. Так и попал в Ахмат. Через 4 дня был отправлен на Украину. Когда? 10 э, декабря. Э, а что в объявлении было? Ну, подразделение Ахмат набирает для участия в СВО э, людей со всей России ну и там условия, там зарплата, все такое. Во а сколько зарплата? 176, по-моему. А цели какие? Вот что нужно было делать? Э, было написано, что стоять во второй, в третьей линии обороны, угу. ну, оборонять блокпосты и все такое, дороги. И вы на три месяца подписали, да? Да. С одной стороны стояла ваша подпись, а со второй кого? Подписи не было числа не было ну, в контракте. Сказали, число поставить в тот момент, когда пересечем границу Украины. Ну, а кто другой стороной был? Кто от Ахмата должен э, нам, был подписывать? Нам не дали почитать. Ну, подпись взяли, да? Да. Просто сказали, поставьте и все, да? А кто разговаривал с вами, чеченцы? Чеченцы. А, ну, вот мы знали, что в Украине, да, часто говорят, что Ахмад это чисто чеченский батальон. Ну, не совсем так со всей России сейчас набирают людей для участия в СВО. Ну, много с России едет людей. Что, ну, например, через, через военкомат сейчас на 6 месяцев минимум едешь mm. вот, участвовать, через Ахмат на 3 месяца. Все. А деньги как должны были поступать? На карточку? На карточку банка. А как взяли плен? В плен взяли, ну, попал на передовую, что <laughs> как бы говорили, что на передовой не будем находиться, попал на передовую, из 10 человек нас трое, здесь, и 10 человек была группа. А с, с остальными что? Ну, с остальными не знаю, что один трехсотый точно слышал по рации, один задвухсотился. Угу. С остальными пятерыми не знаю, что случилось. А когда взяли плен? 31 декабря, под Новый год. А где? Район Белогоровки. Это по солидарам, да? Не могу сказать, я не знаю, где это находится. Привезли, высадили. Это район Белогоровки я узнал уже от, от военнослужащих ВСУ. Я правильно понимаю, что главным мотивом были деньги, да? Главным мотивом было то, что контракт короткий. Да, деньги у меня долги. А чем занимались в России? Водитель скорой помощи. А сколько зарплата? 32 тысячи. Это мало? Ну, у меня ипотека 25 тысяч. Рублей? Да. 25 тысяч всего? В месяц. В месяц. А сумма какая? 3 миллиона 100. А на что ипотека была? Ипотека на квартиру, две комнаты. Где? Двухкомнатная в новостройке. Ну, а... Город Снежинск. А сколько там квартира стоит? Ну, вот 3, 3 миллиона 100 стоило. Сейчас, угу. сейчас подорожало вообще там за 4 миллиона. А с женой обговаривали эти все вещи? Ну, решение было мое личное потому что денег не хватало, как бы, но ну, решил, денег постоянно не хватает, уже долги жмут, жмут. Угу. А Ахмата много было вот в населенном пункте, где воевали? Ну, нас привезли группу в районе 200 человек. Чечены были? Чечены были. А сколько где-то процентовки? Ну, мало их было, единицы. Единицы. Но они тоже контракт подписали, да? Ну, видимо, я не знаю про других. Почему я это все спрашиваю, да? Потому что вот этот Кадыров, он всегда представляет, что там, ну, там кадыровцы очень там грозные, бум-бум-бум, дон-дон-дон и так далее. А выходит, что там чечены не очень-то хотят воевать. Ну, отряд кадыровцев я лично не видел, они где-то лишь локацируются, но, видимо, в другом месте. В тылу где-то больше, да? Ну, возможно, я их ну, не видел. А у вас какая должность была? А, рядовой. У нас нет ни должности, как бы, ну, стрелок. Угу. Ну, то есть АК в руках и все. Да, гранатомет, но стрелять пока не умею. А как дали гранатомет, а стрелять не умеете? Дали гранатомет, один раз показали, куда нажимать, все. Ну воевали вы? Ну нет, не успел. Вот как раз. Ну как, ну 17 31 э, С 10 С 10 декабря 10 по 31 по 31 да. 21 день. Там много находился как бы в, в расположении. Был под Солидаром но там охраняли дорогу, как обещали, ни одного обстрела не было. Ага. И вот первый день, когда вышли на, ну, под Белогоровку, э, Артообстрел начался, где-то сутки продолжался, наверное. И с утра нас окружили, просто мы вышли из блиндажа, а вокруг уже бойцы ВСУ, все взяли в плен, и все. Смотрите, это уже декабрь месяц, да? Вот э, там через несколько дней это будет уже год войны, да? Mm -hmm. До сих пор говорят, что это СВО, да, в России в ну декабре? Да, я убежден, что воевать с фашизмом, с фашистами. Вышли, вы да. были убеждены, да? Да. Ну, а, а сейчас что думаете? Ну, что я могу думать? Я фашистов не увидел, по крайней мере. Увидел ненависть людей многих на территориях, где мы там стоим, дислоцируемся. Но ну, мирных жителей смотрят с презрением. На вас, да? Многие. Освобождать никого не нужно? Ну, общаться не общался с жителями. Не, ну вот как бы то, что смотрят с презрением на россиян, это значит, что не ждали. Ну, как, как без презрения будут смотреть, если все развалено? Россиянами. Не могу сказать. Боитесь? Ну, я не видел там развалин. Сам лично. Но если смотрят с презрением, то значит виноваты россияне, значит, правильно? Потому что если бы были фашисты и нацисты, то они бы смотрели с презрением на украинцев, а вас бы встречали с цветами и еще с чем-то там, с караваем. Ну, видимо, так. А смотрите, а почему... Э В России так построено, у вас зарплата низкая, тяжело выплатить ипотеку, но едете на войну в другую страну. Ну, Вопрос понятен? Да. Ну, не знаю, нечем больше заработать было. По образованию вы кто? По образованию электрик. Я, я не работал электриком. Всю жизнь водителем скорой помощи, да? Ну, на всяких машинах работал. На скорой помощи последние пять лет. На выборы ходите? Да. За кого голосуете? Когда как? Голосовал когда-то. За Путина, за Жириновского голосовал. За, за коммунистов голосовал. По-разному, да? Да. А почему за Путина голосовали? Да, не помню. Как бы, ну, верил в Путина. Не разочаровал? Не могу сказать. Хорошо. Многие здесь говорят, что Путин хороший и поднял Россию, да? Ну да. 32 штуки вы получаете на скорой помощи. Ну, то есть вы бюджетник, ну, да. если так взять. А говорите, что зарплата низкая, так значит, хреново поднял? Ну, квартиру не купить никак простому человеку кроме как через ипотеку. Но ну, ипотека, да, съедает много денег. Сейчас посмотрю, сколько это. У нас... Знаете, сколько 32 тысячи рублей? Вот я просто смотрю. Это, это 200 долларов. Это, ну, это очень низкая зарплата. Низкая, не спорю. то, а может, что-то внутри страны нужно менять, а не ехать в другую страну воевать? Ну, это скорее всего так. Вы же понимаете, что вы личные проблемы как бы финансовые хотели решить. У вас была финансовая выгода, вы хотели... Я финансовые... был убежден, что я иду воевать именно с фашизмом, поэтому ехал без зрения совести как бы. Хотите что сказать россиянам? Я думаю, не поймут Россия сейчас в данный момент. Может, через несколько лет. Что значит не поймут? Там же все по-прежнему, как и было. Пропаганда. Да. Ну, вы банально можете сказать, что не верьте этому всему, что говорят. в России за лайки заводят уголовные дела, за слова тем более могу довести. Я как бы опасаюсь. Вы боитесь, да? Смотрите, вот вы не хотите обращаться к россиянам, да? У меня такой вопрос. Эм, Сейчас, минутку. Виновными гражданам России в преступлениях, совершенных их армией на территории Украины, считают 87% украинцев. Они правы? Это последний соцопрос. У каждого свое мнение. Я не могу сказать правду. Укра... Украинцы правы? Ну, хорошо, ваше личное мнение. Простые россияне виноваты в том, что здесь происходит? Затрудняюсь. То есть... Боитесь? Ну да, возможно. Украинцам что-то хотите сказать? Украинцам, ну, лично за себя хочу принести извинения. Ну, Бог отвел меня, я не успел никого убить. Простите, что я нахожусь у вас на территории. Вы это осознали уже здесь? Да. Войска НАТО есть? Украинцы воюют? Я Не, я не видел вас, Канада. Кроме украинцев никого не встретил. Простые украинцы, да? Да. А много идут за деньги в Ахмад? Эти все, что воевали, 200 человек с вами, это все за деньги, да? Подписали? Ну, за деньги. Деньги стимулируют, я думаю, всех. Никто бесплатно, я думаю, не пойдет по своей воле сюда. Ну, единицы, возможно. Если меня возвратитесь назад, да. воевать. А сюда не, все, боже упаси. А вы не спрашивали, почему чечены вербуют других? Потому что как бы Ахмад, он всегда был как бы чеченским батальоном. У них проблемы с личным составом. Mm. Ну, у нас лагерь был отдельно чисто русский. Угу. Uh -huh чеченцев было совсем мало, я там говорю единицы, может, человека 3-5. Не могу даже знать, почему так. Но был удивлен, что их мало, ну, может, они где-то в другом месте располагать. Но ну, как бы у вас вопрос такой ну, вставал, да. да? Потому что там по телеку качают, что Кадыров, Кадыров большой герой, дон-дон-дон. Ну да. А здесь как бы вербуют э, россиян. Ну, по крайней мере, у нас в отряде не было ни одного чеченца. Ну, тут уже на территории Украины. Как закончить войну? Как закончить? Да. Думаю, проще всего выйти с Украины. Полностью. Ну да. Ну, рядовым, по крайней мере, гражданам ни России, ни украинцам это не надо. Да это и президенту Украины не надо, поверьте мне. Это и Зеленскому не надо, и правительству этого не надо. Это как бы независимая же страна, правильно? Правильно. Она может выбирать то, что хочет, и ее народ. Конечно.